Alam niyo ba guys, sinukat ko yung damit ko kanina. Grabe, bagay pala tayo. Boy, binabangungot ka gago. Yeah, Hey, what's up mga best? So nagbabalik nga uli ang yung Prince at kung bago ka lang dito sa YouTube channel namin na to, subscribe na Beshi and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga latest upload namin. So pasok muna natin intro. So, kamusta kayo mga beshi? So, sana nasa mabuti kayong kalagayan. And for today's vlog, so syempre, bawal pa rin sa atin ng mga mega dahil good vibes lang tayo. At tara, sabay-sabay natin panoodin ang mga new set ng mga Pinoy Funniest Videos Part 11. Tara na! Here we go! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ah, ah, Ate, hindi ka pa ba tapos sa alphabet? Kasi yung tae ko nasa dulo na ng puwet. Wait lang, may number pa. <laughs> Na may number pa. May number pa. Unang-una. Pasay kebe sa rat. Hoy, ate, bawal yan. Pre, anong mas masakit? Yung murahin ka ng jowa mo o sampalin ka ng jowa mo? Siyempre, mas masakit yung wala kang jowa. Bap, bap, bap! magic sarap lang pala. Yo, Sandra! Ano ba favorite letter mo? A. Ano naman sila? Sa akin kasi U. Bakit naman U? Kasi I love you. Oh. Atay video manipart. Yo. Yo. Yo. Ang eh. Hey Siri. Hey Siri. Can you change my nickname? Okay. What would you like me to call you? A H E H A H E H Y Y H A A A E H A H E H. -A -H -E -H H E H H A A Y A Y A Y A H A H A B A B A B E B E B E A H A H A H B H. You would like me to call you. Bener, Don't wanna let you out my head Just like the day that I met Forever say that you love me But that won't last forever It's cold outside Like when you oh, ano? Saan? Nagpanti ka, may itlog ka naman. Oh no! Just like the day that I met you yeah. The day I talk forever Say that you love me But that will last forever Like when you walked out my life Why you walked out my life you out my head. Like the day that I met you, hey. day I talked forever. Say that. Kapre, sa kapre. Tagay mo, tagay, tagay. Ako yan! Gusto ko teddy bear! Guys, tulungan niyo po ako. Kasi po yung yung asawa ko po, hindi ko po alam kung bakit siya nagkaganito. Hello. Oh, okay lang naman po siya kaninang umaga. Tingnan niyo guys. Drop the roof and let the smoke in. so, hindi nga normal yan. Ano nagpapakyut pa? <laughs> Oh, di ba ganyan? Ah, tapos, ganyan. Oh. Ngayon. Look. Oh. oh. Dito pa yung kamay ko. Ayan, hindi mo mahiling magtapon. Bakit ako atakihin din? James, ano gusto mong paglaki? Maging sandalo. Ikaw? Gusto kong maging sandalo. Ikaw? Kung ako, gusto ko ikaw lang. <laughs> Para sa muna mo nabili yung kape mo? Sa Starbucks. Tama, lagyan mo ng S. Sa Starbucks. Ligyan niya naman ng X. Ay. Hindi ko wala akong si Kuya anong gagawin. Mr. yeah. <laughs> oh. Pinanturok! Minakunahan na ng sa lang. Gago pala kayo eh! Talagang magkakaroon ng side effect yan. Bakit? Saan pinuturokan? Sa braso. Kaya kaliwa yan, kaya kanan, nasa paniliran. Side effect. Gusto nyo walang side effect? Sa harap. Dalikod mo yung issue niyan. Bakit eh? O di wala side effect. Ang talino. Kita mo, girls. Eh, uy, sige. Kaya magdadala Sige. group talaga yung magpa-picture. Oo, oh, walang yan. Kaibigan tunay ito. Mga walang katulad. Ano Buisit. Parang Hindi namatay ito eh. Hindi namatay ito eh. Ulang siya tiro yun. Ang hinamahal ko. Hindi namatay. Hindi namatay. You think I'm such a happy person. Hindi mahirap pag first time ka nag-drive. you're such a video ngayon. Ay. <laughs> Kanya-kanya ka nag sila. Yeah. Tinali wala. Wala pa. 1, 2, 3, go. Ikaw na pala. Nang hinahanap ng puso. Wala din ako sige. Hindi ka tumingay, si... Hindi mo. Hindi sarili mo. Opa. Dalawa, dalawa, dalawa, dalawa. pa guys. Sinukat ko yung damit ko kanina. Grabe, bagay pala tayo. Hoy, binabangungot ka, gago. Bangungot ka. Pati pustiso, sige. Bawal yan! Bawal Susubok talaga. Ah! Patay ka sa akin. Oh, sige. Sige, sige. Ayan, so sana nag-enjoy kayo dun sa mga videos na pinanood natin and eh, natanggal namin yung mga stress nyo. And i-share nyo naman sa amin mga beshi dyan sa comment section kung ano ba yung mga videos na nagustuhan nyo. And please don't forget to like this video, follow us on Instagram, Facebook, and Laika app. So magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Keep safe, God bless, and please subscribe na mga beshi. Bye-bye!